بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا تبديل فلتر التبريد سيارة الانتر 2011 شكل قديم أول ما تجي تفتح هذه منها هاي عندك الليط هنا هاي واحد وهاي الثانية بعدها تجي هنا هذه الليطة تفتحها مجرد تفتحها راح تنزل اتذكر تجي هنا أنا تقرص هذه تسحبها راح يطلع عندي فلتر تبريد ها مثل ما تشوفون هذا المسؤول عن جمع الأتربة واللي يسد مخارج التبريد ويخلي ضغط الهواء قليل لان هذا محمل يكون بالاتربه فما يعبر هواء ما يعبر آه، ضخ من ال compressor بصوره صحيحه فانت بين فتره واخرى انطلعه او تشتري واحد جديد ب 3000 ترجع نشد مثل هسه ما فتحت راح انكته وارجع اشد لكم اوكي خليكم وياي هاي شباب بعد ما نكتناه لان انا ما مشتري واحد جديد فهذا نظيف ما بي شيء مثل ما تلاحظون راح نرجع من هنا ندخل هذا من هنا الفلتر بعدين نجيب هذه خليه يسكل تالي قلنا من هنا نقرصها راح ترجع تمام بعدين نرفع هذه من هنا نشكلها اوكي تبقى عندنا ذني شلون نشدهن شغلتهن هم جدا بسيطة ترفع هذه من هنا هاي تدخلها دخل هذه اللاستيكة بالبداية هاي عندي واحد صارت هاي الثانية كذلك شغلتها جدا بسيطة اوكي ولا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد تحياتي للجميع مع السلامة